挡，知道吗？这儿挡，你说疼，过两天就不疼了。但是你拿侧面挡，这是会断的，知道吗？这个侧面，这个胫骨侧面的位置，这个地儿是这样的，一掰尺子就断了，手机这样一掰就断了。沿着锋利的面掰是掰不断的，所以你刚才这样挡，你要这样挡过来，拿这个地方挡，懂吗？包括你往这边转，你要转到这边去，理解吗？我怎么打的掉可能？但是这样能让你看清楚。 所以你要转过来是这儿去打，这边侧过来拿这儿去打一样的，理理解吗？所以你往这儿抬，它还是踢你侧面，知道吧？力量大点你会断的，嘴炮什么的就是这么断的，知道吧？它踢的肯定不是正面的位置，没踢那么正啊，永远是侧面，还有可能的转，击力大一些，好吧？